הקהל האוהד שלך. המילה שאני קיבלתי היא שחרור. כאשר שחרור לאומי זה כמובן עם או מדינה שנמצאים תחת אה, כיבוש. היבט אחד זה השחרור הנפשי. כלומר כשאנחנו הולכים למשל לנופש, אנחנו יוצאים לנופש מעבודה, אנחנו יהודים, אנחנו משתחררים. בדרך כלל, אם תשימו לב שאנשים שהם דוברים, מסתכלים עם צמדים לפודיום, נכון? אם הייתי צריכה לתת לך כאן, אז היית נצמד לכאן, ולא היית יוצא מפה, אוקיי? אז דווקא איתך אני רוצה שתיקח צעד אחד אחורה, בדיוק כמו שאתה עומד כרגע, אוקיי? ותנסה לתפוס את כל החלל הזה. נוסעים לחוץ לארץ. <laughs> לא! זה השחרור מהסוג האחר שאמרתי לכם, זה שחרור מהנכסים. מי שרוצה להשתחרר מהנכסים הולך להמר באינטרנט. שכשרון עמד כאן ודיבר, מה שזכרו זה צפת הגוף שלך, שזה 55% אחוזים מכלל המסר. זאת אומרת, זה לאו דווקא לשים את הדגש על המשפטים, אלא יותר על הפיל של הדברים, על הדרך שבה אנחנו מעבירים את המסר. ולכן, כשאנחנו מדברים על המדיום הטלוויזיוני, שם מודגש יותר הצד הוויזואלי, האיך. אם תיקחו כל מסר שלכם ותורידו ממנו שליש מהדברים, או מהרפליקה, עדיין תגידו את זה. עדיין, עדיין, קודם כל תעבירו את אותו מסר, וב' הצמצום הזה יעשה לכם טוב.